说，有没有看到我那滴文子那种文件，一点都没有夸张。为什么？我现在打走了，就没有咯。所以拿相片来给你们看，有你们记得我做什么？ 真的蛮管用，因为你们如果打杀虫水，影响我们的身体，还有很难闻。我觉得它的味道比较好闻一点，比较容易接受。为什么？那我跟你说，我的曲跟人家真的不一样。的啊！为什么不一样？真的很多不一样的地方。那我都解释给你听。我最近呢，我刚刚发明的，你看。 东西我希望你们买一个，为什么买一个？因为呢个东西就是很简单，就是我们的嗯，洗碗盆，这个洗碗盆放放在洗碗盆，如果你在买洗碗盆的地方有的买的，我觉得因为它是不锈钢，因为呢度塑胶塑料来的，它容易吸收种味道，令到它的味道更臭，因为我们。 有大便的味道，所以我很小心处理。你看我打开没有蚊子，一只都没有。那滴那滴蚊子，我自己给给一个 sample 给你们看，因为我用了多久，真的找不到一只走出来，所以我觉得蛮好用，还有对身体不会影响身体。所以如果你买那个比较好的，你那个东西放进去，刚刚好的话，那当我们冲冲水的时候，因为我的比赛就是。 我唔知道，因为我国得你真的很多蚊子。以前嗱，咁啊你可以方便在家流水，我以前就受过啊，因为常常啊，为什么里面当我打开的时候，哇，很多蚊子藏这里面周围飞喎，真系你你嗰啲红性嚟嘅，红性嘅蚊子都会吸引嗰种雌性嘅嚟生蛋蛋啊！我也是蛮害怕啦。所以自从我什么都时讲，我我就不敢尝试杀虫水，因为杀虫水对我身体有害。 所以當我出處看到個，誒誒嗰啲清潔嗰啲人工人在嗰度樹嗰度打嗰種味道，自從我用完咗之後，咦，為什麼仲味道係生我為咩揾到㗎？哦，原來就是呢種呢種叫火水，又叫呢種係他們比較自己 design 出嚟。 啊！彈啲數新數嘅东西，打了咗只次车啊！你拧紧件新數了，彈了咗只很多次數水，他们有隻次新數嘅樹。咁啊，然后我就想到，它的味道很粗，所以当我用的时候咧，我就是很简单，打开那个，你看我，人家有功能，我们没有功能，没办法，所以时间都没有时间来天天洗啊。咁啊，然后将呢條去，啊，天生呢條作為主生。 令到它条管充满一种火水 W 四十嘅味道，咁咪养好啦，啊，吐进里面。咁啊，我就比较小心一点啦吓，我尽量唔好个个个啊，挤一点点点点，一点点就好啦，一点点就好啦，啊，接一点点就好啦，咁然好，盖起来，它就没有文字了，真的没有，所以我。 我为什么有？本来呢？以前我可以影了雀蚊子给你看到嘅，嗰只蚊子是红色嘅，这个脚很很高嘅，但是它一定有黐人黐性嘅蚊子嚟生蛋蛋所以我就给你们清楚啲。 <laughs> 呢啲 sample 现在没有啦，呢啲系我自己 sample 出嚟，呢啲不背不會黐人血嘅，係給你嗯，欣赏啦， <laughs> 美观啦。 好好笑哈，OK，介绍你姐你啦，希望你们用得着，拜拜。